Herkese iyi günler arkadaşlar. Bu eğitim videomuzda bir programın işleyişini nasıl e, bulabiliriz? Misal elimizde bir stop takip ve benzeri ve benzeri var. Bu otomasyonları nasıl nereye insert ediliyor, nereye update ediliyor vesaire vesaire. Bunu nasıl öğrenebiliriz? Onu göstereceğim arkadaşlar. İlk başta Akın Soft'un programını göstermeyi düşünüyorum da şimdi kendi bir otomasyonunu <laughs> göstereyim. Şunları bir listeden kaldıralım. Bunu sürekli SQL bağlantılı stok takip otomasyonu stok takip otomasyonu projem üzerinde göstereceğim bunu. SQL profille alakalı bir exe var. Onun üzerine gözükeceğiz. Göstereceğiz. Şimdi SQL ha, profil miydi? SQL Server Profiles arkadaşlar. Buradan new track diyelim. Database'imize bağlanalım. Track 1 Her şey tamam. Run diyelim. Şimdi database'i biz ne yapıyoruz? Şu an ne yapıyor? Örnek veriyorum. Ee, Bekra diyelim. Burada ne yaptı mesela? Exec dedi. Exec kontrol edin dedik arkadaşlar. Hoppa geldik buraya. Ne yapmışız burada? Exec komut olmuş değil mi? store prosedürü alttan tere kullanıcı girişiyle ilgili bir store prosedürü varmış. Buna parametre yollamışız. Bekra bekra bla bla bla neyse. Bunları yollamışız. PC modelini yollamışız. Giriş kullanıcı bilgisini yollamışız. Bekra. PC ismini yollamışız vesaire vesaire. Görüldüğü üzere her şeyi görebiliyoruz burada milisaniye bir nevi log gibi düşünün bunu. Ee, şimdi bunun şeyi neydi? Ona bakalım. Kullanıcı bilgilerini unuttum bunun. SQL'den bir editleyelim. Insert giriyor muyuz? Ona bakalım. Database ismimiz anatopi dedik de fa.sql şey tsql kodu da evdeki stok takip arkadaşlar. Buradan hemen bir hızlı bir şekilde bir select çakacağım buraya. Aşağıda görüldüğü üzere şu an giriş yaptım. Doğru mudur? Giriş yaptım. Görüyor musunuz? Her şey takır takır dökülüyor. Ne yapılmış? Database'e girerken bile tüm profilleri gösteriyor arkadaşlar. Select bu bilmem ne. Mesela bunu yapmış. Neymiş bu bakalım. Bir Ebubekir slot takip miydi? Aynen. Şuna gelelim. İlk başta orada mesela bir komut yapmış. SQL işleyişini de görebiliyoruz. Vali değeri 1 vermiş mesela. Burada neymiş? Tablo misal veriyorum. işleyişleri vesairesi. File faktör, maksimum rekord, bilmem ne bilmem ne neyse. Biz burada ne yapacağız? Giriş logları vesaire. User. Bir select çakalım hiç uğraşmayalım. Ebu Bekir Bekra'ymış arkadaşlar bu sırada bu şifre. Şimdi bunu durduruyoruz. datayı TSQL dışarıda aktarabiliyoruz olayında. Bir daha başlatalım. Temizde buluyor. yok burada ya? Hanesi. Var. Tamamdır. Şimdi başlatıyoruz arkadaşlar. Geliyoruz buraya. Ebu Bekir kullanıcı adı Bekra şifresi. Değil mi? Tıkladığım anda ne oldu? Açıldı. Geliyoruz profile. Outlu login oldu. Buraya geldi sonra parametre çaktı ve giriş yaptı. Bu store projesinden giriş yaptı. Yani bir mimariyi hiç söz kötü ulaşmadan nasıl işleyişini bakacağız şimdi. CPU'da 6 vesaire vesaire neyse. Şimdi de devam ediyoruz. Stop menüsüne tıkladık. Stop girişe tıkladık. Bakalım bir işlem yapmış mı? Yapmış. Ne yapmış? İki kere select yapmış burada. Ürün cinsini iki kere select yapmış mesela. Hem programların performans tarafından da mesela şey olur. Ee, bakabilirsiniz arkadaşlar. Buna öyle söyleyeyim. Tamam. Burada mesela ben niye iki kere select yapmışım? Birincisi buradan çarpmışımdır. İkincisini bilmiyorum. Neden çarpmışım? Ha. Her geldiğinde, üzerine geldiğinde mesela connection her üzerine geldiğinde arkadaşlar şey yapıyorum. Demek ki buradaki verileri getiriyorum. Ondan dolayı şey yapıyor. Hmm, gördüğünüz gibi üçüncü, dördüncü select işlemlerini görüyor. Burada da ne oluyor? Bu formun Select from ürün cinsi verilerini buraya getir, bir yere getirdiğini düş, e, buluyoruz. Bir bakıyoruz. Burada ürün cinsi olayı var. Tamam. Tıklıyoruz yanına ürün cinsini. Mesela ürün cinsini nereye ekliyor? Ee, yazılım diyelim arkadaşlar. Ekle diyelim. Ekleme başarılı. Kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Geliyoruz profile. Yine bir tane stop prosedürü. Şuradan geldik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Exec şey, SAP alttan tarayıcı connection diyor. Altında network muhabbetleri var ve komutumuz var. Ne yapmışız? Exec e, SAP alttan tarayıcı TSQL'i bilen varsa bu komut şeyidir. Oluşturma komudur. Ne, ne demiş? SP stop prosedürü alttan tire ürün cinsi alttan tire ekle stop prosedürüne ürün cinsini yollayarak bir insert işlemi yaptığını söylüyor. Görüldüğü üzere. Burayı da bulduk. Sonra güncellemede ne yapmışız misal? Geliyoruz profilimize. Güncellemede şöyle aşağı verelim bunlar değil bu sırada. İki tane select yapmışım mesela complete'inde. Yani bir tanesinde şey var. Başlama ve complete bitir. Stock, tab stock tablosunu getirmişim diyor burada. Buna çift tıklayalım. Herhangi bir işlem yaptık mı? Hayır. Ha, yaptık. Burada ne yapıyor? İşlemimiz var. Select yıldız from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 veri getir demiş. Ha, direktman veri gibi mesela burada çift tıkladığında veri getir buraya veri getirdiğini söylüyor. geldik. Ürün kodu boş olan işlemi yapıldığını söylüyor vesaire vesaire. Şimdi biz update edelim. Kritik stokta 25 tane olsun. Halbeni e, çikolata yerine de çikolata tamam. Güncelle diyoruz. Güncellendi. Okey. Geliyoruz buraya. Ne yaptığını bakalım. Fakat güncellemedi. Onu söyleyeyim. Her neyse. Bir anormallik var bütün <laughs> Program birinde çalışmadı. Burada ne yapmış? Herhangi bir şey yapmış. Selected from vermiş. He pardon. Kaçırmışız yukarıda. Ürün e, güncelle resimsiz e, prosedürünü oluşturdu diyor. Ne olmadı diyor. Ürün koduna veri yolladı, ürün aldı vesaire tipik şey bunlar. Çikolatayı yolladı, 150 vesaire. Ürün ekleyen kişi de Ebu Bekir'miş. Global bir değişken var büyütme. Mesela burada neymiş? Ürün ekleyen kişi alıyor. Yani bizim girişteki ismimizi aldığını buluyoruz mesela buradan vesaire vesaire. Sonra sonra da bir select çakıldığını görüyoruz. Select de burada için. temizleme olayı veri geldiğini göreceğiz şimdi. Aynen veri geldi. Ama hangi stok tabloskeni? Silme işlemi olacak. Sen silme işlemi ürünü silelim. Ürünü sildi mi? Tamam. Tamam. Bah. Geliyor şimdi profile. Bakalım ne yapmış. Ürün sil e, prosunu oluşturmuş ve parametre yollamış. 1, 2, 3, 4, 5. Bu da silme işlemini şu stoprusu üzerinden yaptığımızı delalettir. İşlem tamam. Mesela satış işlemini yapalım. Satış işlemi iyidir. Burada stoprusu kullanmıştım galiba. Satış işlemi gelmeden önce bir ürün <laughs> eklememiz lazım tabii ki haliyle. 0, 1, 2, 3, 5, 6, 9 bla bla bla. Ürün adı e, Albeni çikolata. Ürün fiyatı 1 TL. Ürün cinsi çikolata. Ürün adı 25. Kritik stok 50. Kaydet diyoruz. Resim seçmek zorunlu. Ürün bizim örümceği seçelim. Yeni bir Photoshop'umuz. Ekleme başarılı. Aynı zamanda ekleme şeyini de görüyoruz. Görüldüğü, görüleceği üzere bayağı bir şey yapmıştı. Yani Select'le çakmış. En sonunda ürün eklemiş. Resmi binary olarak eklediğini gösteriyor arkadaşlar. Görüleceği üzere. Maşallah <laughs> bayağı bir büyük binary. Annesi binary olduğunu gösteriyor. Sonra geliyoruz. Ee, gelmeden önce şurayı bir temizleyelim de şey yapmasın. Durduralım, temizleyelim, çalıştıralım. Tamam. Satış tablosunu yaptığında bakalım bir herhangi bir işlem yapmış mı? Tamam. 0 1 2 3 4 5 6 7 9 Enter'a bastığımızda ürün geldi, resim geldi. Doğru mudur? Doğrudur. Ne yaptı burada? Nasıl getirdi? Onlara ben nasıl getirdi? Bakıyoruz hemen programımıza. Şimdi ee, network'te bakın ne var tamam genç. Bir tane select yapmış. Demiş ki select yıldız from stock. Stoklarda git ara where ürün kodu ürün kodu olan olayı ara. Veriyi sonra getir demiş. Demek neymiş? Eğer hmm, bu program ürün kodu ile ilgili veriyi getiriyor demişiz. Tamamdır. Şimdi gelin başka bir şey yapıyor mu? altı alta basıyor demişizdir. Yani o şekilde olabilir. Sonra bir select yapmış. Gene aynı şekilde ürünlerin getirilmesiyle alakalı. Büyütümmel o ikinci üründe büyütümmel ürünün şeyini getiriyor. Vesaire vesaire. Satış yapıldığını nasıl satış yapıyor ona bakalım şimdi. Fiyatı 1 TL'ymiş değil mi arkadaşlar? Şundan 0,209 bir tane de 2 TL diyelim. Gene selekler yapıldığını vesaire vesaire bunları gösteriyor. Asıl satış olayına bakacağız şimdi biz. Kliklediğimizde bakalım satış işlevini ne yapmış? Selekten sonraki bakıyoruz. İlk başta bir SP alttan satış adını bir store pürüzü varmış. Bu store pürüzünün türüne de ne yolluyormuş? Ürün adı, ürün fiyatı, ürün adı diye ekleyen kişi de mesela yapıyormuş. Bunu öğrendik. Sonra geldik. Sonra ne yapmış? Aynen. Yani satış işlemini arkadaş buradan yaptığını öğrendik arkadaşlar. Örnek vermek gerekirse. Tamamdır. Bu işlem tamam. Satışı kapatabiliriz. Bir saniye. Geldik. Admin şifre ayarları. Dediğimizde ne yapmış? Tabii ki de user'a select yapmış mesela. User tablosunu aldığını görebiliyoruz mesela. Burada. Günlük stop bilgisini mesela ne yapmış? Hemen bakalım. Select yapmış. Stop bilgi, stop tablosundan sinek yapmış. Raporlama, günlük raporlamada mesela ne yaptığını Mesela bunu ben yazılımları ancak ee, şöyle bir script bir xss alert xss pilot çakıyorum şuraya arkadaşlar script Günlük raporlu diyelim. Syntax near. Bula bula bula. Hata verdi. Vermesi normal çünkü <laughs> sintaksını bozduk. Her neyse. Görüldüğü üzere arkadaşlar burada ne yaptı? Ne yaptığını görüyoruz şimdi. Yani bu raporlamada ne yapmış? Demiş ki Select yıldız from satış viewer ürün cinsi eşitse yazılım teknolojisine. misal ürün cinsin cinsinin yazılım teknolojilerine eşit Tamam. Hangi tablodan veri olayını bu şekilde çözebiliriz arkadaşlar. Satış tablosundaki verileri alıyormuş mesela. Ürün adını da e, neymiş? Scrum alerte çakmışız mesela. Onu yapmış. Ve ne demiş arkadaş burada? BGN Atlantik tarih diye bir şey varmış. E, esker cümlesinde ve bugünün tarihini vermiş. Bunu mesela burada göremiyoruz. Değil mi arkadaşlar? Bugün tarihini verdiğini göremiyoruz. Ama SQL'de görebiliyoruz. Muhabbet bu. Yedeklemeyi aktifleştirmemişim. Her neyse. Misal ben senelik raporlamada ne yaptığını görmek istiyorum. Bastığımda hoppa where Mesela ne demiş? Tamam. Ee, bir işlemi yap, yaptığını düşünün arkadaşlar. TSQL var vesaire. Fakat ama ne yapmış burada? Nasıl e, iki işlemi yapmış? İki e, tarih arasını getirmiş. Hiç uğraşmaya gerek yok. İzleyin böyle. Tık. Ne demiş burada? Arkadaş yani ben <laughs> demişim ki e, ürün cinsi e, satıştan ürün cinsi olanları getir ve demişim. Ürün adı olanları. Ve bugünün tarihi between diye bir şey yapmışım. Arasında olarak kullanılıyor. 5 ile 5'in arasında. Misal and demişim. Bu şekil kullanabiliyoruz arkadaşlar. Ve burada olayımız bitiyor. Günlük stok muhabbetleri var. Burada büyük kullanmamışımdır. Bakalım yapmış mıyız bir şeyler. Tabii ki hayır. Temizleyelim şurayı. Bu videomuz böyle kendi videomu yapmıştım arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda e, Akın programını inceleyeceğiz. Bakalım neler yapıyormuş. Girişten biraz ürün eklemeye vesaireye kadar. İlk başta girişin işlemini yapacağız. Girişte ne işlemler yapılıyor vesaire. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.